Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos en un nuevo video y bueno, hoy les voy a mostrar esto, un nivel que se llama A Darker Fate, que es un nivel extremo que creo que acaban de verificar, lo, lo verificó Combinet, que como saben fue el que verificó Artificial Ascents. Y pues bueno chicos, los voy a dejar, es un Extreme Demon. Nos vemos hasta la próxima. Adiós y los dejo con el gameplay.